ustez, hau ez da sinezgarria. Egun horretan gertatutakoa estaltzen saiatu dira. Ez da sinezgarria esatea, polizia batek ez dakiela gomazko balek jendea hil aldutenik. Gure ustez, nahi eta probak eskutatzen ibili dira ardurak difuminatzeko. Gezurretan ibili dira. Haien arteko kontraesanak etengabe entzun izan ditugu. Patruiako jefeak, hogeita mabigarren zenbaki duna, ezaten zuen ez zela eser gertatzen. Berarekin, patruia berean, zijoan ertzaina, gerra moduko bat bizi izan zuela. nola da posible, kotxe berean joaten ziren polizia bik, anigoera desberdina bizitzea. Ertzain batek, bere deklarazioa prestatu zuela onartu haien lankideak babestearen nahiago izan dute kesurti bezala geratu. Oso garrantzitsua. Bigarren mailako biktima bezala tratatu dituzte inigo eta bere familia. Lotzagabekeria izan itzela izan da, akusatuak biktima bezala aurkestu izana. Existitu ez den eraso baten biktimak eta epaiketa injustu baten biktimak. Hemen daude biktima bakarrak, inigo eta bere familia dira. Biktimei sortzaien errekonozimendutik oso burrun, mespretzuak eta irainak entzun behar izan dituzte. Epaiketa osoan zehar. Ez handut errekonozimendurik merezi. Mantentzen dugu, egia aitortza eta erreparazioak beharrezkoak direla. Eta kondenarik gabeko epai bat ez dela onargarria izango Euskal Herriko jendartuaren Bukatzeko. Dena balio zuela pentsatuz, aritu ziren. Impunitate osoa zutela, pentsatuz alegia. Grabazioetan entzun izan ditugu. Plaza horretan zen zegoen jendari buruz hitz egiten mespretzuz eta irainekin egun horretan eta sonalde horretan zegoen jendearekiko jarrera erasokor eta agresibo batekin. Aurre eh, aritu ziren. Eta hori da gaur egun dugun polizia eredua. Beste karai batetik arrastratzen duguna. Ez duena bat egiten gure gaur egungo jendartearekin. Egun hauetan, zaretan, asko repikatu den esaldi bat ekarri nahi dugu gogora da gure polizia, eta ez ditugu gure diruarekin ordaindu nahi. Eta eredu polizial honek arduradun politikoak ditu. Egun horretan zituen, eta gaur egun ere baditu. Eta haiek dira hain zuzen eredu hau mantentzen saiatzen ari direnak. Eta ez badugu nahi, ino hori gertatutakoa errepikatzea, beste polizia eredu bat behar dugu. Y bueno, para finalizar volveré a repetir esto en castellano.